hoje estamos a fazer o lançamento do novo livro, que é o Redes Sociais 360. Tá, tá importante, Vasco. Estou-te quase a apanhar, mas ainda falta, dar, ainda falta dar muitos passos. Redes Sociais 360 é o novo livro que estamos a lançar hoje. Podem, quem quiser Parabéns. fazer a pré-reserva, há de estar a passar o link em vasco, vascomarcos.com.br rs360. É um livro de 580 páginas, eh, é um, digamos que é um manual muito completo de todas as redes sociais. Também tem aqui inspiração no programa. Foi a seguir entrar aqui no programa que surgiu a ideia. Portanto, há aqui também uma responsabilidade vossa nesta obra. Dispensa já um livro lá, Maria. Podia, muito bem. Estes são os outros livros que eu já publiquei, Martin Digital 360 e outro, o Vídeo Marketing. Uh, eh, este foi em 2014, Parabéns. 2015, 2016. Por isso, fica também aqui uh, o lançamento efetuado. Muito obrigada por ter estado cá.